les smartphones ont commencé à devenir assez bons, ils étaient largement moins bons que les appareils plutôt numériques. Mais ils étaient tellement plus pratiques. Disruption, c'est get to the next level, immediately. D'accord Ça veut créer souvent pour moins cher. Dans les disruptions, il y a aussi l'idée ne pas forcément être meilleur techniquement, mais better serve customers on at least one basic need and do it 10 times better for way cheaper. Euh, quand, les voitures euh, coréennes et maintenant chinoises arrivent sur le marché, elles disparaissent complètement. Parce que c'est des prix pas chers qui viennent combler des besoins classiques. On veut se déplacer, on veut se déplacer. Et je pourrais continuer comme ça, des exemples de disruption. Disruption, ça veut dire essentiellement identify one, at least one need that maybe there is a player we don't serve marketplaces don't serve. et focus on it and do it 10 times better. Avec les technologies d'aujourd'hui. Marketplace. D'ailleurs, c'est quoi notre business Un marketplace, c'est un endroit où supply meets demand. Balance is un marketplace. Dayara is un marketplace. Le souk is a marketplace. Donc, c'est, je nomme la force d'une marketplace. C'est le fait qu'elle devient quasiment leader rapidement. Je vais prendre un exemple. Oublions Internet. Un hein, comme sourd, à côté de là, avec euh, les inondations qu'il y a eu, c'est ça, etc. Mais il y a tout, tout ce que vous voulez. Un camion, un écran, cheese. On comme le magnifique mall à côté. Très beau. Orange, ça se fait plaisir. Il y a beaucoup moins de produits. Pour moi, pour more pensée. Mondugo, Mondugo. Sur sale, ou la que super bowl Moi je vais au mall pour me balader, <laughs> après je vais au je me suis le pour voir les vrais prix, ou je suis pas, Un marketplace c'est ça. Et qu'est-ce qui fait qu'elle gagne It's about having all the content, tout le supply. Souk, qui est sale, avec tout ce que tu veux pour manger. Donc, that's also what a marketplace. On, dans le jargon, on appelle ça network effect. Le fait que a tellement de supply que la demande vient, and because you have demand, then you have supply, and then it, works. Donc, Donc, disrupt, c'est penser comment on peut euh, radicalement être meilleur, dix fois mieux que d'exister marketplaces en même. Et ensuite, marketplace, because you have to create this network effect. Okay? Now, what do we expect by tomorrow, 9 o'clock? We don't expect to full developed website or an app. If you have some prototype, if you have quelque chose, c'est bien. Don't spend all your time coding. Code something if you want to code, if you know how to code. If you have a, a great user experience so drawings or wireframes, it's also good. We expect the concept, the, an idea about what is the business model, Et on attend aussi how do you think you execute it. Parce que les idées, ça ne vaut rien. Ideas worth nothing. Worth sharing, as they say in text, Worth sharing. Only execution. Donc, quand demain, quand on va se revoir, on va se revoir d'ici tout à l'heure, évidemment, mais quand on va commencer la partie like pitch gaming, you will have to ask all those questions. C'est quoi votre produit Qu'est-ce que vous proposez On how it is so much better than existing C'est quoi le business model And how are you going to execute Three simple questions. Okay So think about it. Now, d'ici 9h, demain, we are here to help. Donc il y a une série de workshops qui vont commencer, qui ne vont pas s'arrêter jusqu'à probablement 20h, 21h, 22h, on va voir, qui sont focalisés sur des topics. Okay? Those who uh, help on workshops, come.